Io sono Pasquale Lamorte, presidente della Camera di Commercio di Potenza. Ci troviamo qui in una località molto prestigiosa della provincia di Potenza, eh, la costa che affaccia sul Tirreno che è denominata la, la perla del Tirreno e questa è una località che è particolarmente interessata allo sviluppo turistico, un turismo non di massa ma un turismo di nicchia, un turismo eh, di qualità che eh, ovviamente vede esaltata soprattutto eh, le sue prerogative naturalistiche, eh, avendo la fortuna di ritrovarci all'interno di un ambiente che non è degradato e che ha subito nel, nel, corso degli anni una particolare tutela sia ambientale sia naturalistica. Eh, siamo in, in, questa occasione nel, nel vivo della gestione di un progetto che vede interessate alcune regioni del Mezzogiorno con capofila la, regione Basilicata che ha voluto oh, coinvolgere il sistema delle Camere di Commercio in questo progetto, eh, il quale si eh, ha come obiettivo quello di promuovere un flusso turistico che possa non solo avere come riferimento eh, diciamo il, eh, l'ambiente e la natura, ma anche a fondare le, le radici nella, nella, storia, nella cultura, nei valori che questo stesso territorio sa esprimere. E di qui l'incrocio con una figura particolare, quale quella di Federico II di Svevia, che eh, alcuni secoli fa ha eh, attraversato questi territori, ne, ne troviamo eh, tracce nella costruzione di alcuni presidi, di alcuni castelli. Allora, il progetto si ripropone di far conoscere questo territorio al turista tedesco ma eh, offrendo allo stesso turista non solo la permanenza sul, sul territorio ma la possibilità di andare diciamo, nel, eh, prendere contatto e prendere confidenza con questa storia che è andata accumulandosi nel corso dei secoli.